გადადგინა ბიჭი. გააკეთე არჩევანი. იგრძენი ცხოვრების არსი. მიიღე გამოწვევები. მოусმინე შენ სურვილებს. შენ თავისუფალი ხარ. შენ ხარ შენ გამოხატე თავისუფლება არსიკოლა